senhora! Nossa senhora! Ô oh, louco! Olha as vacas querendo sal! beleza? É Thiago TGS na trilha Em mais um vídeo pro canal Estamos hoje na cidade de Sequeira Campos Fazendo aquela trilha marota, vocês estão ligados, né? Fui convidado pelos amigos aqui da cidade de Sequeira Campos Nosso amigo Gilson da Retífica Com o pessoal aí da região E vamos dar aquele balãozinho, vocês estão ligados? Ó Rapaziada aí Tudo animado O que aconteceu? Nossa. Pegou no capacete? A linha pegou no capacete? Não, deu do filé. pegou no pescoço. Já não machucou? Machucou? Olha o resultado, você é de piazado. Ó, cagada, hein? A linha quase deu cagada aqui já. hein? Tá ligado, né? Ficar esperto, não soltar pipa. Olha a linha ali, ó. Rapaz. Olha a linha. Ó, ó o perigo, ó o perigo. Ô, oh, tá de boa? Não se machucou, não? Tem um medo de guardar no pescoço. Não, eu levei um susto guarda que eu vi isso aí. Eu vi que deu a linha aqui, eu segurei com tudo a moto, cara. Ah, ainda bem, né, cara? Porque, porque dessa aí é perigosa. Trilha já começando com uma cagadinha. Vamos botar Deus na frente aí, tá protegendo essa trilha. Graças a Deus já põe uma mão ali, já não machucou o nosso companheiro. vez que eu tô vendo aqui em Siqueira. Primeira vez que eu tô indo em trilha. Hã? Primeira vez que eu tô indo em trilha. Cap... Tá, é verdade mesmo? É. Mas diz que a trilha aqui é de boa. Ah? <laughs> Deixa eu ver se eu faço. É muito foda ali? Hã? Jabonei. Tá por ali. Aqui é mais foda. Vamos experimentar aqui. Nossa senhora. Não sei se na imagem dá pra ver, mas aquilo, meu Deus, que... que seguinte, galera. Primeiro desafio aqui já. Uma descidinha na parte de pedra aqui. Rapaziada, rapaziada já tá tudo se enroscando ali. Eu tô me lascando de medo aqui já. Pedi pra Deus proteger por as mãos. grau de inclinação que eu tô aqui. mas tava lá em cima, descendo aqui agora. O japonês já subiu? Já vai de boa, a hora que liberar ele já vai de boa. Tem um lá em cima ainda. Pode ir, pode ir. torcedor eu vou voar lá em cima. pedra, velho. Você é louco, cachoeira. Tá de boa, Jabone? Ah. Quero que dá umas pendidas ali. <laughs> Mas vai de boa. Eu tô morrendo já, quase. Ah. Eu vai morrendo de câncer. Olha as vacas querendo sal. Rapaz do céu, avacaiado. um dia. Passa, criança. cansando já. Que hora que a gente para aí para umas 4 horas de descanso? Arrastar <laughs> ela aqui. plantinha, tá tomando água. Um monte, um monte de homem daí, tá quer tirar água do lugar, né? Soubesse ter trazido motosserra. <laughs> Rapaziada, tudo meio louco. Seguinte, acharam uma subida aqui, coisa que eu não faço ainda, vou treinar a subir. Rapaziada, é tudo meio louco aqui, cara. Corajoso, vamos ver. Rapaziada, eu falo pra você, Os caras são corajosos. Eu tô cansado já. Vamos ver quem vai tentar agora. Agora já foi o caminho. Rapaz do céu. Rapaz, tá vazando a gasolina. Tá vazando o precioso. O precioso tá vazando. Vamos lá. você é alta, hein? Vou treinar subir barranco, daí eu subo aqui, porque eu, por enquanto não tô subindo nada. É nosso parça lá de Santana. Tamo junto! Ah, não vai subir? Ah, não vou hoje não. Eu, eu daqui um ano de treino eu subo aqui. Eu também. lá <laughs> Tomar aquela aguinha agora. onde é o onde é o boneco Por que você não subiu lá? Tinha que subir lá, Jamoné. Você não viu eu subir? Hã? Você não viu eu subir? Você, ô louco, você disse que ia subir lá? Você nem viu, ele Nossa, subiu. Foi rápido demais. É, é Ah, louco, Japão. Lá é o 70. Ali é o 70 grau? Ali? Ou não? Lá de cima ainda? Aqui não é o 70 grau ainda? Deus o livre! <laughs> Rapaz do céu! Ah, eu tô lascado! <laughs> Olha lá o japonês! Ô, oh, japonês do céu! Japão. Olha o japonês, né, velho. Dominando. <laughs> Cada da PU ah, ah, é de raiz. É, vai. Pera. Ah, CC de aranha. Olha, rapaz. subir os 70 graus. Rapaziada, tudo animado já? Rapaz do céu! <laughs> Dá joinha. Lá tá, vem o próximo. Opa! Opa! Chegou em cima. Nossa, Nossa senhora! Nossa senhora! Ô oh, louco! Que que é isso? Nossa senhora! Passando num regaço. Machucou aí, não? Estamos numa parte aqui agora que é um pouquinho complicado. Tá pouco liso aí, não? Se não olhar pra baixo, vai de boa. Olha pra baixo como que grota. <laughs> Ô, oh, Thiagão, Passando medo. Tá indo. Rapaz, agora tinha que fazer uma curva aqui. Tem que ser com a mão desligada. Tô tá controlando no freio e na embreagem. Você tá. perdeu da frente que carrega o capote. Tá de boa. Não sei se é aqui mesmo o caminho. Foi. lugar novo. Olha que lugarzinho filé que o cara me trouxe para atravessar. seguinte, galera, vamos ver se eu consigo passar essa parte aqui agora. Cheguei a dar três tipos de infarto ali, rapaziada. Chegou na estrada? Acabou? <laughs> rapaziada, dá um, dá um joia aí que tá acabando a bateria aqui. É. Ei, obrigado pela trilha aí. Agradecer, agradecer de coração mesmo, valeu? Pega o nós aqui, ó. Pega o Fala o nome do pessoal aí. Fala a cidade de onde vocês são aí pra nós. Santana Tararé. Ah, Rio de Janeiro não, é Rio de Janeiro. Ah, ah, ah. Santa Catarina. ali, ó. Descida desse Salta. Olha 70 de ré ali, ó. Ia, ia descer de ré. Ó, marca aqui, ó. E subiu 70 de ré, ó. Esse Só é o de ré pra trás, né? Dia é, hoje. Dia hoje. Rapaziada, valeu, obrigado. Até o próximo oh, vídeo. E até mais. tchau, mais, tchau. Até mais, até mais, ó. Até Rapaziada, aqui, ó, trilha é filé, o povo é gente boa, valeu.